Pasja mu styl, tryb życia człowieku Ogarnięty tym, na wieki wieków Jak na razie bez sukcesów Ale z wiarą, że to co robię Będzie lepszym się stawało Nigdy za mało Potencjał duży, przenoszę na papier To co siedzi i gra w duszy Jak słońce po burzy Wychodzę z cienia, słowo z podziemia Mam dużo do powiedzenia To jeden z powodów, dlatego tu jestem Bit za bit, per za per do pisania talenty muzyczne Zdarzenia realne, nie ma miejsca na fikcję To przykre, to słabe, to frajerskie Komu potrzebne jest Słuchanie farmazonów, jeśli jesteś prawdziwy Masz talent i zajawę Rozwijaj to i pracuj a efekty przyjdą czasem Ja z tekstem, wciąż uczę się i głowie Bo wiem po co tu jestem i dlaczego to robię Moja pasja, to są dźwięki, moja pasja To muzyka, wszystkie wersy to historia życia pisane w Moja pasja, to tworzenie, moja pasja To melodia przepełnione sercem taktem zalbowym sfery cię odda Moja pasja, to są dźwięki, moja pasja To muzyka, wszystkie wersy to historia życia pisane w Moja pasja, moim życiem, moja pasja pasja Moja pasja to muzyka, nigdy tego nie zamienię a ty co? Co się kurwa gapisz? Śmiejesz się z tego? Pokażę lepiej potrafisz Masz tu człowieka, masz, masz tu chłopaka Bez żadnego pałka żyje według zasad A ty co? Co masz do zarzucenia? Nie zdasz mnie? Razem nie oceniaj A ty co? do zaoferowania Jakie twoje zalety, oprócz fajnakowanie Jeśli pusta twoja bania i kipi zazdrości Popatrz na siebie, wyciągnij wnioski Tak jest Sydowski, THM, rap prosty Styl Lech Banowski, styl mej twórczości Jeszcze za gości to początek, słuchaj rozbi Masz to ode mnie, kawałek życia Jestem sobą, nie mam nic do ukrycia jeśli czaisz ten temat, to podkreślona maksa Niech rozpierdoli bębny, niech gromu walą ściany Bo to prawdziwy rap z prawdziwymi przekazami Przekazami, prawdziwymi przekazami Moja pasja, to dźwięki, moja pasja To muzyka, wszystkie wersy to historia życia pisane w Moja pasja, to tworzenie, moja pasja To melodia przepełnione serce oddam Moja pasja, to są dźwięki, moja pasja To muzyka, wszystkie wersy to historia z życia pisane w Moja pasja, w moim życiem moja pasja to brzmienie Moja pasja to muzyka, nigdy tego nie zamienię Moja pasja na setki zeszytu kartek, co z życia wydarte Przeniesione na papier, etap po etapie Zapisane treści, chwile swojej i dobre Zapisane w pamięci Zapisane w pamięci Słuchaj, rozkmin pamięci Moja pasja Bo to prawdziwy rap Bo, bo, bo, to, bo to prawdziwymi przekazami Moja pasja To są dźwięki Ogarnięty tym jak na razie bez sukcesu Moja pasja To muzyka, wszystkie wersy to historia z życia Masz tu człowieka, masz, masz tu chłopaka Bo to prawdziwy rap bo, bo, bo, to, bo to prawdziwymi przekazami Ogarnięty tym Moja pasja, moja pasja, moja pasja, moja pasja.